мен тараз қаласының қоғам белсендісі бүгін 2021 э, жылы 12 мамыр яғни осы тараз қаласында каспи банк бөлімшесіне келіп тұрмыз главный бөлімшесіне э, лесова назира арисовнаның тірліктерімен бұл кісінің 405-ші жалған баппен соттап біріншіден екіншіден э, бұл кісіні ә, іске финансировать етті деп Э, счеттарын бұғаттап тастады қазіргі таңда жалған ақпарат жалған ақпаратпен соны заңсыз деп табуын біріншіден талап етемін және де э, бұл кісі ә, жалақыны да сол ә, каспи арқылы алып отқан ә, кредитін де несиесін де уақытылы айма төлеп отырған бірақ қазіргі биліктің істеп отқан кесірі бұғаттап соған саяси қудалауға саяси қудалауға жатады қазіргі таңда тараз қаласының қоғам белсенділері ассалаумағалейкум фамилиямды айтайын айта мен оразбаев нұрман кезіндегі нағыз қоғам белсендісі айналайын мынау мынау сұмдықты білмеймін көзді жұмып қойып отыру мүмкін емес не деген сұмдық бұл енді тіптен өзінің Э, күнкөріс ненің бәрін бұғақтау деген бұл енді қылмыстың ең қылмысы заңсыз бұл заңсыз қылмыс осыған қарап жату мен түсінбеймін дедім мен сондықтан мен қызымның қасынан қашанда табыламын белсенділердің қашын, қасынан қашанда табыламын бұндай әділетсіздікті тоқтату керек ол мүмкін бұндай енді бұлардың басқадай амалы қалмағаны ғой енді бұл не деген сұмдық бұл енді түсінбеймін мен халықты өстіп қажыту деген өте болғандық бұл биліктің істеп жатқан әділетсіз тірлігіне бір тосқауыл болу қажет соны айналайын мен барлығыңа да не қыламын бұл, бұл сұмдықтың алдын алу керек алдын алмаса болмайды айналайын бір біріңді қолдаңдар осындай беделді белсенді қыздарды қасынан табылып осылардың қасына ара шашы болып жүргеннің өзі сендердің қосқандарың болады барлықтарыңызды соған шақырамын рахмет қазақстанда республика бөлімшесінде тұрмыз сөйлесіп па сөйлесіп па білмеймін айтайын ба белсенділер көп мен тараз қаласының қоғамдық белсендісі назира орыстовна боламын мен әділетсіздікпен қамауға сотталғаным соншама э, мені ә, экстремистке террористке қатысы бар деп каспи банк ә, э, счеттарымды бұғаттап тастады бұл өте әділетсіздік мен барлық банктерге кредитім бар мен уақытылы төлеп келе жатырмын ешқашанда мен просрочка жасаған емеспін бәрінің ә, лояльный кредит клиенті боламын енді оларға не үшін жапты деп сұрағанымда олар айтты сіздің сіз э, экстремистке террористке қатысыңыз бар сондықтан да біз сіздің рұқсаттарыңызды бұғаттап тастадық деді енді басқа не айта аламын мен э, сөзім жоқ енді айтатын ішімде э, көп ойлар бірақ көп ойларды айта алмаймын бірақ айтатын осы сөз ғана банктер неліктен саясатпен айналысады неліктен олар э, менің айлығымды бұғаттайды мен кредит төлеп отырмын менің айлығымды бұғаттаса онда кредиттерімді де бұғаттасын бәрін тоқтатсын сонда мен де тыныш жатамын үйде жүз төрт мың каспиде кредитім бар төлемей қоямын не банкте жүз төрт мың теңге кредитім бар сбербанкте э, ай сайын сексен екі мың теңге кредитім бар ай сайын төленетін народныйда жиырма мың теңге кредитім бар басқасын айтпай ақ қояйын услугаларды осы банктің бәрін ақшасын мен қалай төлеймін егер бұны бұғаттап тастаса маған қандай шетелдіктен ақша түсті маған қайдан түсуі мүмкін қандай дәлелдері бар дәлелдеріңіз болса жіберіңіздер бірақ менде ешқандай ешкім де маған ақша салған емес шетелдіктен басқа да жақтардан өз жалақым өз еңбегім барлығы рахмет сіздермен әрқашанда связьда боламыз прямой эфирде бірге болыңыздар күш бірлікте тек қана алға